gure ilusioa, gure aleginak, gure egoeraren berri alkarri agertuz eh, eta duran gorantxe bukatu da eta badakiko garbi indarrean dagoela, erabozpenak erabozpen eta krisia krisi indarrean dagoela industria orain ere eta ilusio zari gara lanean, ba, ilusio hori alkarri agertzeko eta horren berri denak bateratuta ospatzeko sortu zen gau Eta sortu zen hain dela, zazpi urte, ezki horretu, zazpi garrena izango da aurtengoa. Eta honek jarraitu egin behar du. Eta jarraitu dugu uste dugu, horregatik jarraitu posibilitea ematen digutenako, eskara eman bat ezkiet, bain eta bai josean, ba, bai euskal zera donostiak udarrak eben laguntzagatik, eta eusko jarraritzak ere, eh, hizkuntza eta kultura eta hezkuntzako departamentoak ematen digun laguntzagatik hori gabe ere, ez bai ditzateke posibilitzako hori egitea. Festa honetan, hori, nabarmendu nahi gentuke aurreneko zaitzen, eta gero badakizute festa honek izaten duela bigaren alderdi bat. Langintza honetan errekonozimentu merezi dutenak asko direla uste dut. Asko izan dira eta gaur asko dira, eta ez dago. Osea, errekonozimentu hori sari baten bidez edo trofeo baten bidez ez dago, eta baterik. Gauza bada, orain arte eman eh, zaienak guztie merezi dutela, hortan ez dago inorako zalantzarik gogoratu ikutu momentu batean, aurren nengoa emazitzaio, 2008-an usteat emazitzaioan, antxon olaria ilustratzariari. irustratzariari. Ikarrena, jakineko zuzendari dari famari, torre aldeiri. Iru garen goz, itxaropena, imprentari, hainbeste beste liburu euskera, gitaratzen laguntu duen, itxaropena zauzko, imprentari. Lagarrena, oin arte emakumezko ezko bakarra, gitu esan behar da, lagarrena idazle bati, maria esun landari. Bosgarrena, entxailu gila eta pentsalari handia Euskal Herrian, den, orrentik handen, Jose Azur mendiri, eta iaz, aurren egoz, <clears throat> itzultzari eta editore ere batera den, Xabier Olarrari. Eta horrein, aurten, zan hau erabakitzen da, ondo, eh, egiten da, eh, hemen, zure, aiteatu dituzu, bai, bai aiteatu dituzu, boste erkartio ditan nahi eskatzez ezkia, ba, bakitzak eman ditzala jare bat izen, Osa, bere ustez, egokien alitateken hartzekorako, horiek biltzen dira eta gero ikusiko balitz, bat ere bat ez alatzale badagoela, berriro, deitzen zaile da, eta orduan, elkarte guzti parte hartzen da gero, eta den nonbiltziarekin ematen da. Zer, saria, edo ematen zaio, zer, David Elea, hori. Aurten, berriro ere, ilustro zaile bati ematea erabaki da. Eta izango da, Jon Zabaleta Largo.